Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Febla wayin Guayin huachi pachi, lifru, Ayun Kimun pingelu, Cosmovisión y Cultura Mapuche para Niños. Patricio Berrío Llancapin en fachi, lifru, Fei Kimel Tualta Pupichiqueche. Egunin Tukungei, Filquezun pu Pumapuche, Ka Accentum Meu, Fei Soy Kume tu fachi, Dumu, Soy Kume alta Pupichiqueche. Ulintukunyay fayti kiñaki tungu nielo pumapuche, meli wichamapu chungechi ahtum nielo pumapuche fayta ulintukunyay tufachi eh, lifrumeo. Ka fayti waliontumapu kam universo pingechi winkasumulmeo ka ngamkagay meli kiñaki um, mm, acentun kiñaki kulin faytichi kulinta um, mm, eh, ngachamka fikom tufachi tungu kimel tufi eh, chem eh, tungu nielo pumapuche tani Azmungen meo, katani feyentun meo. Feita kimel tuitati, kiñe kulin, e munta eh, kimaya imun, chem kulin tafemkei, tufachi lifru meo. Eh, kupalni kolyon, kupalni tangilatun, uncham kangei, fei kimel tuita tufachi eh, kulin tati. Eh, femi chamoli tufachi lifru, eh, ayufa lifru tati, feita... Eh, Kimelto ata pupi chikeche. Pante pumu ta rumbe somñei ta flu, feita muleno lutatit fachi mapumeo. Ka kimelto ñei filke sungu muleno ta ito filmuen meo. Ka tamu ta werintu ñei cheo ni nentungen Armando Marileo Levio ka feiti le flu bueno mapu pingelu nentulu Margarita Caniuca ka Gabriel Pozo. Ayon kimutati, n el mechi p i n g a i t u fachi l i f r u pichiki chengyam. Kakupane kinyaki asentun feita k a t u n g y a m ka punangyam eh, filketo kinmeo. Kakupane kinye papil feita kimelto ita eh, chemkuljin muleluta walmapumeo, chungeche eitungeluta m a p u s u m u n m e o Tamu tamalitati feiti filkekulin. ka gupal nei c h u n g i chini rakiam tache ka chem e t u n i e l o ta filke berkin femichi tati ayun kimun pingeitu fachilifru peumanginta a y u a fimun